Merhaba sevgili balıklar. Selamlar sevgili balıklar. Sulu varlıklar nasılsınız iyi misiniz? Güzel bir yıla giriyoruz. 2014 yılı Bilinç Okulu Astroloji Haber Merkezi sizi nelerin beklediğini özel matematiksel hesaplar yaparak ne yaptı? Çözdü. Sevgili Demet bu sevgili balık burcunu neler bekliyor? Sevgili balık burcu zodyan biraz hep üvey evladıdır. Evet. Hep böyle astrologların en yorgun olduğu döneme rastlar evet. ve onlarla ilgili yorumlar az yapılır. Ama biz yorgun değiliz, enerjiyiz, güçlüyüz. Ee, balık burcu neler bekliyor? Evet sevgili balıklar, e, balıklar aslında bu yılın e, yine şanslı burçlarından e, bazı burç grupları gerçekten zorlanacakları bir yıla giriyorlar ama balıklar bu grup arasında değil e, su grubundaki e, güzel etkiler, destekleyici etkiler balık burcunu koruyacak e, özellikle yılın yine e, ilk aylarında yaz aylarına kadar e, Jüpiter yengeç burcundan Balık burcunu destekleyecek. Satürn yıl boyu yine Akrep burcunda 27 Aralık'a kadar Akrep burcunda olacak. E, Neptün zaten Balık burcunda e, seyrini sürdürüyor. Balıklar e, biraz daha duyarlı, daha duygusal, daha yaratıcı oldular. Biraz daha sezgileri güçlendi. Hareketlenecekler, ee, evet. enerjileri evet. kuvvetlenecek. Satürn 9. evde eğitimleri, evet. farkındalıkları, idrakleri gelişecek. Jüpiter'in de Hı-hı. pozisyonu çok ilginç. Özellikle 1 Mart e, yılın e, sizin için güzel zamanlarından biri. 18 Nisan yine e, yakınları e, balıklar için e, gökyüzünde. Aşk demek 18 evet. Nisan. Evet. Bekarsanız, flörtünüz yoksa aşk. Flörtünüz varsa evlilik Evliyseniz çocuk demek biliyor musunuz? 18 Nisan çok güzel. 25 Temmuz Güneş kavuşumu Jüpiter Balık burcu için iş ve kariyerle evet. ilgili bazı olaylara sebebiyet verebilir. Evet. Arınmak, kendini belli Hı -hı. bir noktaya getirmek, iş ve kariyer, giyinme şekli, beslenme. 18 Ağustos Venüs kavuşumu Jüpiter 7 derece aslanın üzerinden geliyor. Bu da çok güzel bir açı değeri. Gerçeği söylemek gerekirse. Hı -hı. Arkasından Venüs üçgen Jüpiter 5 Aralık ve 15 Aralık'ta. Evet. Yani Satürn 24 Aralık'ta e, Yay burcuna geçene kadar balığı ortalama olarak olumlu bir döngü bekliyor. Şubat'ta iş ve kariyerle ilgili gelişmeler. Evet. E, Ağustos'ta bazı değerler. İşte bakın gördüğünüz gibi bir kedi ırkı geldi ve balık balık çok seven bir kedi ırkı. Bu gördüğünüz bir İskoç kedisi arkadaşlar sevgili balık burcu. Kendisi ismi Lokum olup birinci okurunun fan kedilerinden biridir kendisi. Benim kedimdir. Gerçeği söylemek gerekirse. Lokum ne haber? Merhaba der misin? <laughs> Merhaba der misin balık burcuna? Balık evet. burcu arkadaşlarımıza şöyle getirdik. Gördüğünüz gibi Lokum kardeşimiz mavi gözlü Neptünyen şirin bir kedimiz var. Evet. Dedikten sonra iki kardeşimiz daha var. Bunlardan biri Zeytin, diğeri de ben ona gerçek evet. diyorum ama Kaya. Evet. Sevgili balıklar, bu yılki tutulmalar nasıl etkileyecek balık burçlarını? Terazi e, ve koç Oyun aksında oynuyor. ve boğa e, burcunda yaşayacağımız. İşte, terazi koç aksındaki e, tutulmalar maddi ve ekonomik olarak evet. belli değerlerde zorlanmaları, belli sıkıntıların olabilmesini gösteriyor ama Jüpiter şanslılar. Evet. Hatta bazıları 1 Mart civarında ve 18 e, gerçeği söylemek gerekirse Nisan civarında piyangodan küçük de olsa bazı ikramiyeler evet, çünkü kazanabilirler. 1 Mart aynı zamanda e, balık burcunda yeni ay ve e, Güneş Jüpiter üçgeninde olacak bu yeni 28 ay. 28 Şubat'ta 4 Mart arasında doğmuş olan hatta 5 evet. Mart diyelim balık burçlarının çok güzel çok iyi keyifli. bir yıl bekliyor. İnanılmaz düzeyde iyi bir yıl bekliyor ve çok da keyifli. Barık burçlara, minik kedilere, kedilere <laughs> yem olmayan çok keyifli e, bir e, döngü yaşayacağınızı da e, söyleyebilirim. Aslında Başak Burcu biliyor musun Lokum? Lokum Başak kedisi. Başak. Ondan dolayı Başak balık kasta evet. çok belirgen. Biraz büyük olacak galiba ablası değil mi bu? Evet. Daha iki büyük. aylık. Tabii tabii. Bir Scottish Onlar bayağı Ford. büyüyorlar. İskoç dağ, İskoç dağ kedisi değil bu. Eksotik bu. Bir de İskoç dağ kedisi var. Dağ tekili arkadaşlar. Çok da keyifli. Jüpiter onu bu yıl iyice besleyebilir. E, Jüpiter'den dolayı <laughs> lokum bayağı lokum gibi bir kedi olacak diye düşünüyorum. Dokuz İsmi Eylül. uymuş mu? <laughs> Çok süper olmuş. Harika. Evet. Evet. 9 Eylül yine balık burçları için önemli bir dönem. 16 e, derece balık burcunda dolunay e, olacak e, Eylül ayında. Ee, ama gerçekten 1 Mart ve yakınlarında doğanlar süper bir yıla giriyor diyebiliriz. Valla ben bugün için balık burcu için söylenecek başka çok da bir şey olduğunu düşünmüyorum. Güzel bir yıla giriyorsunuz. Keyfini yaşayın. Jüpiter'in rüzgarını arkanıza alın. Jüpiter'in Aslan Burcu'na girmesiyle beraber 17'sinden sonra Temmuz'un baya baya da keyifli noktalara geleceksiniz. Belki işte bir Mars'ın terazideki retrosu parasal kaynaklarla ilgili Biraz Mart'ı harcamalar artabilir. Evet. Özellikle 2 e, Mart 10 Mayıs arası e, bazı e, harcamalar artabileceği gibi yatırımlara biraz dikkat etmek gerekiyor. Banka işlemleri, kredi işlemleri. Kredi kartı yolsuzlukları evet. gibi bazılarında sorunlar olabilir. Ama genel olarak çok iyi. Keyfinizi sürün, mutlulukta kalın. Saygılar. Hoşçakalın. Güle güle.